tämän pelin title sopii ihan hyvin tähän, koska mä en edes tiedä mikä tää on. No joo. Täällä on yksi tyyppi tuolla noin jostain, älkää välittäkö. Ja, älä nimen okei. Okay. Kuka... Ää, äh, keksimies. Ei. De Okei. Okay. je. Uh, uh, ja. Oké. Äh, äh, okay. Hallo, een wel. Um. Oh, oké. Okay. Uh, uh, uh, okay. Wood? Ah ja. Äh, da Okay. Uh, okay. Wood. Wood. Lol. Draw. Okay. Mit dem, okay, mit I don't even know. Tämä on vaan... Oh, oh. Äh, jahas, okei. Okay. Fix the rocket, please. Okei. Okay. pizza ja öö, X2 ja toi tonne ja sitten Säsin ja okei, okay, no, toi myös ja okei. Okay. Find me. Mikä tämä veljetti? No se on nimensä mukainen. Öö. No mitä? I don't even know. Okei. Okay. Se on sun silmässä. Ei ole. Mies? Onko sinulla jotain? Onko sinulla jotain piilotettavaa? Oh, mitä? Onko sen naama. Okei. Okay. Plastikko. Mä otan paperi. Plastiksit. Ei molempia. Eri paljon. Kop, kop, kop, kop, kop. Bing bom, bing bom, bing bom, bing bom, bing bom, bing bom. Ah. Okei, okay. tuossa ei ollut mitään järkeä. That's your kid. Okei, okay, tää on, tää on helppoa. Enjoy my surround with my sounds. Okay. Eikä pif. Minä toivoisin, että ää, ää, Barbie. Joo. Koska Barbie. Blö. Barbie Barbion Bros y que Malo Barbie To je le Barbie Deal or not deal Are you sure? Yes uh, No not my earring Miksi? Miksi tässä on ninja? Öö, ja siinä siihen ja kumita ja sitten sitten noin. Where is Harry Potter? Se on varmaan täällä. Hei Harry Potter, ei toi ole Harry Potter. Missä on Harry Potter? Harry, Harry Potter. Harry Potter. Hide the evidence. Okei. Okay. Sitten sinä menet internetin. Tossa ei ole taas mitään järkeä. No jaa, ei sama. Where is my fireworks? En tiedä. enjoys cheating. What do you mean by that? Hmm. It's locked. And bet the other should... It, come on. Uh, your license, time license. That's a, that's okay. that be a playing card? Yu-Gi-Oh card. Okay, back. I love Beast Boy. Yeah, I don't even know. Right click. Clicks. Mä painan tosta. Se ei nyt mitään. Mm, ja nyt painan tosta. En mene. <laughs> Jaa, no tää oli varmaan se peli, no